Ayu Titik akan hadir pada mari kita semua di BTN Informasi selanjutnya yaitu dari Indosiar sekaligus dari Bunda Siwi Direktur daripada Indosiar yang memberikan informasi bahwa tiga hari lagi ada penampilan spesial Ayu Tinting bersama dengan putri tercintanya Princess Bilkis Wah kira-kira apa ya yang akan ditampilkan ibu dan anak yang super kompak ini? Saksikan dua malam spesial Huti Dosiar yang ke-28 malam pertama konser Indonesia Hebat Selasa 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan malam kedua konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa Rabu 11 Januari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Sebagai sahabat semua jangan lupa ya Ayu Ting akan hadir memeriahkan ulang tahun Indosiar yang ke-28 Ingat ya sahabat semua, tiga hari lagi Ayu Ting akan menemani kita semua. Informasi selanjutnya juga di sini ada salah satu sahabat yang kepo banget nih mengenai Ayu Ting dan juga Andi Arsil. Ternyata, oh ternyata Andi Arsil dan juga Ayu Ting Ting diam-diam ternyata selalu melike status mereka satu sama lain. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Andi Arsil ada beberapa jejak mengenai Andi yang selalu melike foto dari unggahan Ayu Ting Ting. Saja caption dari keduanya hampir mirip nih duduk sendiri menyendiri. Yes, sama-sama foto duduk sendiri tanpa pasangan tulis salah satu sahabat. Biasa saja Andi Arsil dan juga Ayu Ting Ting sama-sama sering melike dan juga sering mengomentari nih status mereka nih Wah sepertinya ada hati nih dari Ayu dan juga Andi Karena mereka semuanya jomblo Inilah status terbaru dari Ayu Tinting hari ini Yang masih berada di puncak Bogor bersama dengan ayah dan juga timnya Ayu masih betah nih ya di suasana yang sangat adem dan menyejukkan hati Terbaik untuk Ayu dan juga Andi Arsil Semoga tahun ini ataupun tahun depan bisa mendapatkan jodoh dan pasangan nih biar biasa foto bersama dengan pasangannya biar nggak sendiri lagi nih pemirsa <laughs>